Saluton carai. Hodiaŭ mi estas ege laca kaj do mi ne proponos al vi grandiosan antaŭmediton. Do mi nur feliĉas ke mi havas la ŝancon ripozi ĉi tiun semen finon, hodio estas la quina de decembro, do mi bon desiras felician sinta class al ciui nederlandanoi ciui sequas min fidele. Cai ja, mi ancao volas annonzi al vi che mi, reto, mi restos citie dum la cristnasca pauso cae la novia rigio. Mi lascia svin alla medito. Resto con me. Con medito, con ni, tanto. Saluton, cae bonvenon ania nova Samenhofa medito. Hodiau, mi volas legi cae mediti con vi sur cortusia letero qui un Samenhof ne vere nestas letero, shainas letero, sed estas caset articolo. Temas pri necrologo por Leopold Einstein iu aperis eh, en eh, diversa locoi ne nur en la esperantisto sed ancau en aliai locoi sed ne gravas citiu un punto esas uno el la malmultai la mia compreno en quo eh, zamenhof citas vorto in de aliuno Do, pli la jus forpasintan amicon Zamenhof scribas, Havante iam por si mem nenian esperon, li scribis al mi monato monatoin anto sia morto. Citiloi, do la sequa in vortoi. La sequa in vortoin kiun, kiun mi legos estas de Leopold Einstein. Mi estas maliuna, cae malsana, ca ne vidos iam la vencon de nia sancta bela afero. Sed vi gin vidos baldau, baldau, en gia tuta bellezzo. Se ec passos quelca nombro da iaroi en mal batalo, ne perdu la coragion, cae laboru, antau ol nia centiaro, tio estas iar cento arcaismo, finigios, nia fero vencos, ca la coragiai constantai batalantoi avos dolcian recompenso Fino della citagio. Scribante pri la malvarma printempo, chiu mal helpis lin usi la frescian aeron, li aldonis, citiloi. La vintro ne volas foriri, cae obstine batalas contra la alvenanta somero. Sed malgrau la nuboi, cae la frostoi, la somero balda o vencos. Tiel, ancao, passantai mal facilagioi, povos mal rapidigi por quelca tempo la iradon de nia afero, set neniai nuboi cae frostoi povos reteni gian finan vencon. Fino della citagio. Do, ien mia commento. Citivi vortoi estas cortusciae cae surprisai, lau mi. Al mi almeno Do ili esas cortusae, char homoi vere esperis pri rapida adopto de Esperanto chiel officiala internazia lingvo trans la landoi. Tio estas plima, pli la fina venco, cio ne? Do ancao tio granda fido, char ili credis ie Esperanto vere. Temas pri sancta, bela, afero. Ne nur por Zamenhof, sed por multai aliai gravai pioniroi. Kiel exemple Leopold La lia estas tio ni diru comparo con la sezonoi do la malvarma printempo la foriro della vintro l'alvenanta somero kai shinas banala i vortoi iu sed ali sense mi shatas ilin char eh, tiu credo certe helpas. Leopold Einstein constante batali por la afero. No, tem, timas, temas, pardono, temas pri iom da envio mia flanke, char mine havas tiun credon kai fidon. Kai ja, malgrau malgrau tio mi esas ci tie parolanta al vi do kion diri pli jam tempesta por la cutima saluto dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen senza fine.